Quale sarà l'epilogo tra bene e male? Chi prevarrà tra l'Arconte e la sua parte malvagia? E come si svolgerà un match con mazzi simili tra loro? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento bisettimanale. Sette giorni fa sul profilo Instagram siamo andati a vedere più nel dettaglio il contenuto dei due mazzi gemelli che quest'oggi si sfideranno in un match davvero interessante. Per l'occasione ho chiesto una mano all'arcontessa che prenderà le veci del malvagio, mentre personalmente vestirò i panni dell'arconte ordinario. In più volevo ringraziare Stefano di Grande Inverno per aver messo a disposizione la fumetteria che ci ha ospitato per questa partita e Andrea Paron che ha messo al servizio di questo contenuto i suoi mazzi gemelli. In più volevo avvisarvi che, avendo giocato davvero poco questi unici,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 Vedremo affrontarsi Jarvis il Glaciale, Visir del Laser, con case Logos Sanctum e Federazione Stellare, giocato dall'Arconte del Crogiolo, ed il gemello di Jarvis il Glaciale, Visir del Laser, con casate Logos Sanctum e Federazione Stellare, giocato dall'Arconte Malvagio, che in questo video vedrà l'Arcontessa vestirne i panni. Chi riuscirà a prevalere? Non ci spetta che scoprirlo. Mettetevi comodi e preparate i popcorn, il match sta per iniziare. Buona visione! gioco Logos, nucleo isotropico e passo. Lui e alzo la marea. Ok. E gioco anche lei. Che fa lei? Raccolto, se la marea è alta, il tuo avversario scarta una carta casuale dalla sua mano. Ok, eh, per guai. Passo. Eh, gioco Federazione Stellare. Rocketer Trisca, Diplomatico Agung, e appartiene a mm, Sanctum, facciamo. Folgoramento, faccio 3 danni qua. Non prendo un'ambra. E passo gioco Federazione Stellare mm -hmm. e... Mm-hmm. Se la marea è alta posso guardare due carte dalla cima del mio mazzo e scarto una. Va bene. Il rumore del legno. <laughs> Questo. E eh, prendo un'ambra. Ok. Poi gioco quest'altra azione Ah, ho capito, sì, sì, sì. Quello che ti fa utilizzare, puoi giocare una carta non federazione. giocare o usare una carta non federazione stellare. Ah, giocare o usare? Sì. Buona. E qui ci metto questa miglioria, riceve più due forza. Quindi è un 3, è un 5. Sì. Ok, questa catturi. Catturo anche. Eh, la catturi. Ah, questa era? Ok. Sì, è uguale. Eh, questa creatura ottiene distrutto assegna il blaster ufficiale al vicino di questa creatura. E okay. passo. Allora io gioco... Gioco Logos, pure io. Quindi guardia sentina, alzo la marea, alzo a me, questo si ripristina. Eh. Dopodiché gioco un vecchio Egad principio, scusatemi, principio di immersione. Ogni giocatore perde metà dei suoi... Quindi due. Per sempre, sì. No, una. Perché per difetto. E con il vecchio Egad posso... raccogliere, sì. Ma entra pronto? Sì, perché la marea è alta, ah. c'è una roca tedesca, entra pronto. Passo. Allora, gioco Logos e raccolgo e alzo la marea. Ok. Ehm, gioco questo artefatto okay. che è il nucleo isotropico, prendo un'ambra. Ogni creatura ottiene pericolo 1, quindi prima che venga attaccata fa un danno. Sì. gioco anche lui. Quindi primo passione. Sì. E gioco semplicemente questa azione, onore schiavis, per prendere un'ambra, okay, catturarne una. Lo mettiamo sempre qui e basta. Ok. Passo. Allora io gioco... Gioco, gioco, gioco. È sempre Logos, va? Allora, nucleo isotropico, sempre, prendo un'ambra. Eh, dopodiché gioco questa carta. Allora, con il vecchio Egad ci attacco qui e gli faccio un danno. Questo c'ha più due forze, quindi c'è... Sì, sì, sì, va bene, questo si schianta contro il danno di nucleo, si schianta contro l'armatura per un danno, perfetto, non muore. Quindi glielo fai un danno? Un danno glielo faccio lì leggo la Rocketer. Sì. Se mi dai anche più due forza, così almeno... Sì, va bene, sono dei... non sono segnalini, però va bene uguale, almeno ce lo ricordiamo. Sì. Dopodiché Burbero Cuore d'Acciaio prende più 2, perché ho giocato il nucleo per ogni carta che hai giocato in questo turno, incluso questa di 2. Con il Guardia Sentina eh, raccolgo giro marea a tuo favore con lui invece visto che entra pronto ehm, ma si raccolgo uguale scelgo Logos, mm -hmm. faccio raccolto con questa, poi con questa, eh, quelli sono i due pericolo, vero? Sì, quindi se attaccasse praticamente morirebbe ancora prima di sferrare il colpo. Allora raccolgo anche con questa, rialzo la marea e gioco lui passo. Allora, gioco, sì. gioco Federazione Sono Stellare. In Sei in check? Ok. Federazione Stellare. Allora, vediamo un po'. Con il diplomatico Agung raccolgo e lui diventa Federazione Stellare. Raccolgo sempre. Rialzo la mano per me. Dopodiché sette Valmart e le tue chiavi costano più 3. Quanto c'hai là in riserva? 2, 4, 7? Ok. Dopodiché gioco il tenente Karkar qui, traduttore universale sul, tenente, sul uh, Rocketer. Raccolgo con il Rocketer con lui ci combatto qui. E quindi muoiono entrambi. E visto che le riprendi. Perfetto, passo e check. Allora. Ma 9-4 in mano? No, eh, no. Passo e check. Allora, raccolto, raccolto sì. raccolti e con questo lo colpisco qui ok e adiro tutte le tutte le mie creature soldate ok eh, mi passi i segnalini del eh, 4 allora ok 2 3 4 molto bene passo io porgio gioco sempre federazione. Federazione? No, mi conviene giocare Sanctum. Sì. Allora, con Sanctum io faccio una cosa che tu hai fatto a me nelle partite precedenti. Adesso te la rigioco contro questa cosa. Barrister Gioia vicino al tenente. Adamo del Lago a provocazione, pericolo 5 pericolo 5. Eh, Adamo del Lago che dà più 2 armatura ad ogni servitore. Dopodiché qua ci metto Aya l'anonima e il Tenente Xalvador. Dopodiché passo e tu forgi. A 6 giusto? Sì, sì, a 6. Allora, tocca a me, giusto? Yes. Dunque, mm, scelgo Santum, mm -hmm. per cui gioco lei. Gioco lei. Uh -huh. Gioco anche lei. Però non di cronaca, eh. questa qua, in una partita passata, mi ha dato tanti di quei problemi <laughs> che non... Ma veramente la metà mi bastavano. lei che eh, poi è alta la marea. È bassa, sì. Sì, è bassa per te, è alta per me. E mm, passo. Ok, allora. Uh, gioco... Allora, gioco Sanctum. Allora, con lui picchio c'ha tre di armatura? Sì, c'ha tre. Sì, ok, perché lui quando la marea è alta... No, di armatura. Ogni amica riceve, ogni amico lui. Ah. Ogni amico, ogni creatura amica fa più... Ah, è vero, ha pure pericolo, quindi due danni. A posto. Con Barrister raccolgo. Aia combatte e combatte. Dove combatte? Allora, ah, qui. Hai sempre pericolo Sì, ma non le vengono inflitti danni ah, se si trova... Dopodiché cura o ferita, la ripristino e ricombatto sempre qui. Arena mutevole, sposto una creatura amica in un qualsiasi punto della linea di battaglia e quella creatura cattura 1. Quindi, dopodiché appunto pure cattura un'ambra l'ambra e catturò qui sposto questo qui lo sposto il diplomatico sposto così e il diplomatico cattura un'ambra e dopodiché io scelgo Sanctum sì. per cui gioco lei. Ok. E raccolto e Non puoi do... raccogliere. Ah, non posso? No. L'hai messo vicino ovviamente quello che provo. <laughs> Questa è una mossa e... che mi ha insegnato l'arcontessa. Allora, se non posso, direi che con questo picchio su di lui. E muore ancora prima di... No, di colpire. È, è vero, lui non prende danni. E ti fai tre danni. Okay. Maledizione. Lo ripristino. Maledizione. <laughs> sì, morto. Quindi, questa è andata. Dopodiché, appunto... Attenzione, dicevo... trova, eh, trova proprio... Eh, maestro, no. Dunque, direi a questo punto che uh, lei la posso sacrificare combattendo con... Ma lei l'hai messa adesso però. Ah già, è vero, scusami, quindi allora lui... Ok, e faccio... muore. Sì, muore. In generale. Gli fa quanti danni? Gli fai la bellezza di un danno. So. La marea è alta e gli dà più due armature. Anche al vicino? A tutti, ogni creatura amica. Ok. Un danno solo, eh? Sì. Mm. Direi che a questo punto gli posso... lo uccido con questo, vero? Eh, credo di... no. Ah sì? No, gli fai, 4, eh, gli fai 3 danni, quindi andrebbe a 4. No, non lo uccidi. Ok, lui muore però, giusto? Lui no, credo che... C'ha 6, meno 2, sì, muore ha due pericolo, che gli tolgono due armatura sì. e gli farei quattro danni, quindi muore. Cioè gliene farei cinque in realtà, lui ne ha quattro, quindi okay. ha uno d'armatura e tre di costituzione, quindi si morirebbe. Mm. Lo stesso per lui, vero? Sì. Okay, allora Sacrificandoli entrambi praticamente non uccidi Barrister, ma li devi sacrificare entrambi. Uh, sì, ma a questo punto non so se conviene. Lascio così per adesso. Mm. formaforgio è un gioco federazione eh. questi si ripristinano? No? Sì, tutti allora, eh, qua adesso inizia a essere un grande problema ovvero, allora, vabbè, iniziamo con Ehm, sì, per forza. Allora, scoperta del bioma. Io vedo le prime due carte del mazzo. Eh, ne posso scartare una e l'altra la metto in cima al mazzo. E sta a posto così questa. Bene. Dopodiché, ufficiale culturale. Conoscere il territorio. Vedo le prime tre carte attacco una. Dopodiché con il Rocketer attacco eh, c'ho 3 qua mm -hmm. c'ho provocazione, gli tolgo così la protezione della virazione combatto qua e la distruggo eh, però aspetta perché tu mi fai prima un danno di quindi 3 danni gli fai dai fai proprio un danno di provocazione e poi eh, tirerà per fuori. Come di provocazione? Scusami, gli fai prima un danno di pericolo e gli togli la protezione, dopodiché picchio e quindi tre danni. Comunque sopravvive, si attiva l'effetto combattimento che posso utilizzare una creatura non federazione in questo turno e gioco lui per poter raccogliere sì per poter raccogliere qualche parte, magari eh, dove te lo schianto? Perché così mi è letteralmente inutile. Quindi vabbè, te lo schianto... è inutile, eh, lo lascio qua. Lo lascio qua, non fa nulla. E eh, va bene, allora, visto che è, ti metto un altro tenente Valmart qua e passo, le due chiavi costano più 3 ma insomma allora, scelgo Federazione Stellare. Sì. Oscar. Con lui con provocazione. Poi. Oh. <laughs> Cosa hai in mente di fare? Scelgo questo e guardo le carte. dopodiché mh, mm, gioco 2 okay. le due carte costano più 3 eh, la marea è alta per me ah ok gioco anche lui dopodiché gioco questa prendo un'annulla e infliggo un danno, sì, tre danni direi di farli intanto a questa qui non gli certo passa più. nulla, perché c'ho sempre due armature in più. Ah, beh, un danno, ah no. No, nulla, c'ha tre di armature. E allora li facciamo lui. Eh, un danno e muore. Ho preso l'anca, sì. Eh, mi sa di no. Ah, prendilo in caso. No, no, l'ho presa. L'hai presa? Ok. E passo. Ok, allora io gioco gioco Federazione Stellare. Allora, raccolto. E posso utilizzare una creatura non Federazione Stellare. Combatto qui e gli faccio 3 danni. Questo ha 3. È sempre comunque agli all'anonima che ah, non dia danni okay. se non si trova sul fianco. Grazie mille per avermi passato queste informazioni preziosissime che prima l'hai fatto come hai visto, me l'hai distrutto il, il tenente Carcar con sì. la combinazione tra aia e eh, cura o ferita. Sarà una bella mossa. Dopodiché col eh, ok ho utilizzato lui, lui va bene così, lui raccoglie, le chiavi gli costano più 3, lui raccoglie, posso giocare una carta giocare oppure usare una carta non federazione stellare in questo turno. E, eh, vabbè, gioco l'Orpheum. E vale. passo. Sì. Allora, io scelgo Logos e gioco questa azione. Quindi per il resto del turno ogni okay, volta prendi, che... Prendi ambre, sì, ogni volta che giochi un'azione, boh. Poi gioco questa in un angolo e posso giocare una carta dalla cima del mazzo gioco lei non è alta quindi non entra brutta purtroppo poi gioco anche questa quindi prendo un'altra ambra puoi giocare una carta non sì, non logos buono e giochiamo Ah, le quindi del paradiso. perché so 5 sì, Ah, veramente una ne dovrei prendere di Ambra, giusto? Perché ho... Sì, ne prenderesti praticamente due, quindi ah. rimarresti comunque sempre a 5. Ah, ok, perfetto. Perché giochi l'azione, prendi l'ambra, si attiva... prendi l'ambra dell'azione, dell prendi l'ambra del bonus ambre, si attiva l'effetto di porto ah, ecco. paradiso e ti togli le due ambre. Quindi comunque non le prendo, quindi no. basta. Ok. E vediamo questo. Ok, allora, io mm, faccio in questa. Eh, gioco Santum. Allora, con lui combatto. Prendo due. E mi schianto, cioè schermaglia però se no, batti. Sul tenente. Muore? Sì. E prendo due ambre. Barre serra foglie. Aia combatto sempre sul tenente e lo uccido. E il generale Salvador raccoglie. Dopodiché mi gioco la Mafion. Sai prima ho dimenticato il blaster di passarlo vicino. Ah, è vero. Esatto. Vabbè. E passo. allora scelgo vediamo non posso alzare la marea giusto? se paghi tre vincoli sì mm. ci siamo tanto pago tre vincoli e alziamo la marea quindi qua segnali, ah giusto segnali sono sei qua ah. allora questa perde questo guadagna quest'altro. Allora, mm -hmm. e eh, visto che la marea è alta, perdiamo la metà del... pianto? Ok. Quindi 9 io ne perdo... 4. Io se ne ho 5 ne perdo 3. 2. Ah. Quanto stai adesso? 5. questo, quindi se mi attacchi sempre più di quello lungo ciò qua. Va bene. E per finire eh, gioco questo, che è una creatura. Uh, infliggo a una creatura nemica un ammontare pari alle carte che ho giocato in questo turno. Quindi eh, ne ho giocato un po', eh? E tre. Tre, sì, infatti. E direi che a questo punto uh, lo infliggo a questo qua. Diplomatico? Sì. Ok. passo. E stai in check, giusto? Mm -hmm. No, ho 5. Hai 5? Ok. Eh... Mm, io gioco Logos. e viva la scienza. Ne prendo un'ambra ogni volta che gioco un'azione. Gioco Sweven P. Alterazione di fase e prendo un'ambra conoscere il territorio su alterazioni di fase, prendo un'ambra, ne prendo un'altra per il bonus, vedo le prime tre carte, ok, ne pesco una, onore schiavis, non so se ce la faccio,

Ma ha girato bene stavolta, eh? per onor di causa devo dire che è la prima volta che vinco questo passo. <laughs> tutte le altre volte mi ha letteralmente demolito. Impressioni finali riguardo questo match. Mi sono divertito davvero moltissimo osservare le dinamiche che prendevano vita e si riproponevano turno dopo turno in una serie ininterrotta di déjà vu mi ha fatto capire quanto possa essere bello giocare a Keyforge con questi mazzi. E la cosa che più mi ha colpito è stata la repentina nascita di nuove sinergie che man mano andava avanti la partita crescevano sempre di più in numero, cosa che con altri unici tradizionali è capitato ma a un ritmo meno sostenuto. Il fatto di affrontare un altro giocatore come se si stesse combattendo allo specchio ha fatto davvero bene allo sviluppo di nuove sinergie e modi di poter incastrare al meglio ogni singolo elemento del deck. Davvero tutto molto costruttivo. Sono soddisfatto, soddisfattissimo di come sia andata e dell'esperienza che ho potuto vivere grazie ad Andrea e ai suoi mazzi. E voi avete delle domande da fare riguardante il match che avete appena visto?